зозуля в гайочку на дубі кувала. Мені голосиста роки рахувала. Не зупиняйся, кукуй моя люба, не покидай молодого ти дуба, накуй мені весни і білі ще зими, Щоб бачила літні осінні язливи, а вітер веселий і сніжні хурделі. Мене проваджали у двір до оселі, весною раділа кульбабі й буску і квітам, які розцвітуть на лужку, щоб зріло у небі політ журавля та слухала трелі в саду солов'я. Зозуленько, пташко, продовж мені віку, час пролетів і немає він ліку, кукуй на дубочку, під кінь ще літа, щоб славили сонце і землю вуста.